اسی طرح جنسی شاوت ہے وہ شاوت انسان کی شاوت فی فرج ہے تو گویا کہ اس طرح کی جتنی شاوتیں ہیں شاوت فی لباس لباس کی شاوت ہے کھانے کی شاوت ہے پینے کی شاوت ہے مکانوں کی شاوت ہے گویا کہ دنیا کے اندر جتنے ساز و سامان نظر آتے ہیں کسی بھی ساز و سامان کو حدود سے زیادہ وہ مبالغہ کر کے اس چیز کے پیچھے پڑ پڑ جانا ایسی حرص کرنا کہ بعد مکان ہی مکان دنیا میں میرے بن جائیں اور لباس ہی لباس میرے شاہی بن جائیں اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھاتے پینے میں لگا رہا ہوں تو کہا اسی ادھیڑ میں لگا رہتا تو یہ ساری کی ساری شاوتوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو مال کمانے کی شاوت شاوت فی المال مال کی شاوت وہ اسی چکر میں تو مال بنائے بنا رہے مال ان کو یہ نہیں خرچ کہاں کرنا ہے کس کا حق ہے دینے والے کا کیا حق ہے لینے والے کا کیا حق نہیں بس مال بنا اور پیسے کے مقابلے میں اس کے لیے اس کا مذہب بھی پیسہ ہے ایمان اس کا پیسہ ہے پیسے کے مقابلے میں کسی کی سننے کو تیار نہیں یہ شہوت فی المال ہے تو گویا کہ یہ ساری شہوتیں جب اکٹھی ہو جاتی ایک ایسی دلدل ہے اس دلدل کے اندر جو ڈوبا پھر نکلنے کی اگر کوشش بھی کرتا تو اور نیچے جاتا ہے تو یہ دوسری مرض شہوت ہے تو غضب اور شہوت یہ دو مرض ایسے ہیں کہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سما اسفلا صافرین کہ یہ خوبصورت انسان نیچو نیچ گڑوں کے اندر پھینکا جاتا اور ان دونوں چیزوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی عبادات لازم کیے ہیں عبادات فرض کر دیے ہیں کہیں نماز کا حکم دے دیا کہیں روزے کا حکم دے دیا کہیں زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہیں حج کا حکم دے دیا یہ ان شہوتوں کو توڑنے کے لیے جن میں سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ان شہوتوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ اکثیر طاقت رکھتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک مہینہ روزہ دے دیا تاکہ تمہاری یہ شہوتیں اور غضب ٹوٹ جائیں اور شہوت غضب ٹوٹنے کا پورا پروسیس کوئی انٹینسو کورس ہے ایک مہینے کا چند دنوں کا ایسا کورس صبح سے شام تک بھوکے حالانکہ یہ شہوتیں باقی عبادتوں بھی ٹوٹتی ہیں نماز میں بھی توڑی جاتی ہیں اس لیے کہ نماز میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس حالت میں نہ تو کسی پہ غصہ کر سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو گویا کہ اس وقت بھی یہ پروسیس چل رہے ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم ہے دس منٹ کی نماز ختم ہوگی اس کے بعد کھانے بیٹھ گیا اس کے بعد پینے بیٹھ گیا ٹھیک اس دوران میں لباس کو بھی بدل نہیں سکتا اور لباس بھی اس کو بتا دیا ایسا لباس پہنو گے تو نماز ہوگی اگر ایسا لباس پہن لیا جس میں صدر کھولا رہا تو نماز نہیں ہوگی تو گویا کہ غضب اور شہوت کی تربیت نماز میں بھی ہو رہی ہے لیکن بہت سے لمیٹیڈ پھر زکوٰۃ ہے زکوٰۃ میں آپ مال دے رہے ہیں تو شاوت فی المال جو مال کی جو شہوت تھی مال کی جو حرص آپ کے اوپر غالب تھی اس کی تربیت ہو رہی ہے جب اپنا کمایا مال اپنے ہاتھوں سے جب ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں کا آپ کے کمانے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے مالداروں کو اگر دیتا تو سوچتا یار مالدار ہے کل ضرورت پڑے گی تو ہماری مدد کر سکتے ہیں آج میں ان کو دیتا ہوں کل یہ مجھے دیں گے لیکن دیتا ہے ایسے لوگ جو غریب مفلس بالکل بہا ان کو دیتا ہے جن سے یہ توقع بھی نہیں کہ کل کو کو آپ کو بھی دے سکیں گے تو یہ کیا چیز ہے یہ اس شہوت فی المال کو توڑا جا رہا ہے وہ جو ہرس ہے کہ انسان کسی بدلے کی امید پر کچھ بانٹے وہ بھی امید نہیں رہی آج صرف ایک ہی امید ہے کہ یار یہ اس کو میں دے رہا ہوں غریب کو آخر میں اللہ تبارک و مجھے اس کا اجر ادا کریں گے تو دیکھو یہ مال کی جو شہوت تھی مال کی ہرس کو توڑا جا رہا ہے تو انسان مال تقسیم کر حج ہے حج کے اندر لباس بھی شہوت انسان کی پوشاکیں انسان کے لباسوں کا جو انسان کو خمار ہے کہ ایسی پینٹ ہونی چاہیے ایسی شرٹ ہونی چاہیے ایسی شلوار ہونی چاہیے ایسی قمیض ہونی چاہیے یوں کڑھائی ہونی چاہیے یہ کلر ہونی چاہیے کتنی انسان ایسی خواہشات اپنے لباس کے بارے میں لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی شاوتیں توڑ دی کہ تمہیں دو ان سلی چادریں لپیٹنی دو چادریں لپیٹنی ہیں بس اور وہ بھی سلی ہونی ہونی چاہیے ان سلی ایک نیچے لنگی باندھ لو تاکہ صدر چھپ جائے اور اوپر چادر اوڑھ لو بس اس سے زیادہ سر کے اوپر تمہیں تاج رکھنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ تاج رکھو گے تو پتہ چل جائے گا بادشاہ وقت ہے امامہ سر پہ رکھو گے لگا پتہ چل جائے گا مفتی صاحب ہیں مولانا ہے فلاں اب کتب ہے نہیں ننگے سر سر پہ پتہ نہیں بال بھی شہ نہ ہو ٹنڈ لے کے پھر رہا ہے اور دو چار لپیٹے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے یہ لباس جن لباسوں کو آپ نے تعارف بنا رکھا تھا ان لباسوں کو دکھا کے آپ اپنی بادشاہی اپنی فاخرانہ حیثیت اپنی شخصیت دکھاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توڑ کے رکھ دیا تو یہ لباس کی جو شہوت ہے لباس کا جو کریز ہے بندے کو اوہ یہ شرٹ نہیں پہنوں گا تو میں تو باہر نکل ہی سکتا یہ شوز نہیں ہوگا سوری ٹو سے آج تو میں جاپ پہ جا ہی نہیں سکتا او میری وہ ریڈ ٹائی کا ریڈ ٹائی او ریڈ ٹائی نہیں ہے میچ ہی نہیں کر رہی آج آج میں آفس ہی نہیں جا رہا ایسے شہر کے بچے ہیں دنیا میں جب تک ریٹے خریدے گا اس وقت جانا ہی نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انسلی چادروں میں بلا کے اور لبیک اللہ لبیک کے نعرے لگاتا وہی گیا ہے اور خدا کو ڈھونڈنے اور ملنے کے لیے وہاں پہنچا ہے انسلی چادروں سے ان انسلی چادروں میں جب اس سے چالیس دن گزارے بیس دن گزارے دس دن گزارے تو سمجھ گیا کہ یار ٹائیوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے جوتوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے پوشاکوں بغیر بھی جیا جا سکتا ہے امامے اور تاجوں کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے اور خوشبو لگائے بغیر میں نکلتا نہیں تھا یہاں خوشبو کے بغیر میں زندگی گزار رہا ہوں اور ایسی پیاری زندگی کہ اللہ اکبر پر کر کے ہاتھ باندھتا ہوں تو اللہ تبارک تعالی نماز کی حقیقت عطا کر دیتی گرم پتھروں کے اوپر سجدہ کرتا ہوں عرفات کے میدان میں گرمی چلچلاتی گرمی ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں پسینہ چھوٹا ہوا ہے پورا بدر پسینہ پسینہ ہے کوئی پنکھا نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس نماز میں وہ لطف آتا ہے جو مجھے اپنی گھر کی مسجد کے اندر ائر کنڈیشنوں پہ لطف نہیں آتا تھا جو پسینہ چھوٹا ہے ننگے سر ہے سر زمین پہ رکھتا ہوں ماتھا جب وہ فوراً گرم حرارت میں گرم ہو جاتا ہے تبتی زمین پہ پہنچ چل چلا رہے ہیں لیکن اس نماز کا جو لطف ایسا لطف ہے کہ اللہ زندگی میں کبھی ایسا لطف دیکھا نہیں تو یہ سوچتا کہ یار میں تو خام کا اپنے لباسوں کے کریز میں رہا یہ دو انصری چادروں نے جو زندگی کی حقیقت بتائی ہے اس کا مطلب اصل زندگی وہی ہے تو پھر اپنے مقام پہ آ کے اس کو لباسوں کا کریز ختم ہو جاتا ہے لباس پہننے سے منع نہیں کرتے کیا ہاں، اچھی پوشاک پہن لیں اچھے جوڑے پہن لیں شاہی تاج بھی پہن لیں عوامی بھی باندھ لیں اور شوز بھی اچھے خرید لیں اس سے منع نہیں کرتے لیکن وہ جو کریز اگر دماغ میں تھا جو سوچتا تھا کہ اس کے بغیر جینا اور باہر نکلنا مجلس میں محفل میں جانا مشکل ہے وہ سارا کا سارا کریز اللہ نے ملیا میٹ کر دیا بھائی یہی تو مقصد ہے مقصد آپ کو ننگے پھرانا نہیں ہے مقصد حج پہ دو انسیلی چادریں پہنا کے یہ سبق دینا مقصد نہیں ہے کہ امریکہ نیو یارک میں جا کے پھر انسیلی چادریں لپیٹ لو بھلے برف پڑ رہی ہو بھلے گرمی پڑ رہی ہو دو انسیلی چادروں میں تمہیں رہنا نہیں آ جاؤ لباس پہن لو بلکہ حکم دے دیا خزو زینت کو مندہ کلی مسجد جب بھی تم مسجد نماز کے لیے آؤ اپنی زیب و زینت کو سوار کے آؤ اپنا خوبصور لباس چمکا دمکا کے اور خوشبو لگا کے اللہ گھر میں داخل یا چھوٹے گھروں میں یہ حکم دے دیا کہ خوبصورت پوشاک کے ساتھ مسجد میں آؤ اور وہاں بڑے گھر میں بلایا جہاں یہ اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا تم مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر اس حال میں مجھے پا جس حال میں میں نے دنیا سے میں تجھے بھیجا تھا اپنے پاس سے میں نے دنیا میں تجھے کس حال میں بھیجا تھا نہ تیرے تن پہ کپڑا تھا نہ تیرے تن پہ ٹوپی تھی نہ تیرے تن پہ کوئی لباس تھا بالکل ننگ دھڑنگ ننگا تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا اور تو وائیں وائیں کرتا دنیا کے اندر آیا تھا اسی حال میں جب میرے گھر میں آئے گا اب میں تجھے ملوں گا لیکن شریعت کو حکم تھا سطر تو سرد سطر البتہ لپیٹ لے سطر کو ڈھانک لے اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و ننگے ہی واپس بلاتے جیسا میں نے بھیجا تھا ویسے جب تو میرے پاس آئے گا اب میں تجھے ملوں تبھی اللہ نے کہا کہ بس سطر لپیٹ کے چادر لپیٹ کے حرام کی اب آ جا اب میں تجھے ملوں گا میرے گھر میں تجھے پوشاکیں پہننے کی حاجت نہیں ہے تو دیکھو تو تمام عبادتوں میں غزب اور شہوت کی کسی درجے میں تربیت ہو رہی ہے